Wojna cenowa. Dopada przedsiębiorcę prędzej czy później. Jak ją wygrać? Twój produkt dobrze się sprzedaje, klienci przyzwyczaili się do ceny, możesz spokojnie planować budżet na kolejne kwartały i lata. Nagle, jak grom z jasnego nieba, pojawia się konkurent, który oferuje to samo za dużo niższą cenę. Bać się? Czy to początek Twojego końca? Zacznij od pytania, jak duży jest rywal – Dużo większy od ciebie? Podobnej wielkości? Czy dużo mniejszy? Jeśli zaatakował olbrzym, to faktycznie trzeba zwijać żagle i przenosić się na inny rynek. Duży może dokładać do biznesu, aż tobie skończą się pieniądze. Ale być może na początkowym etapie wojny duży będzie zainteresowany, by odkupić twój biznes. Pomyśl o tym. Lecz jeśli rywal jest podobnej wielkości co ty, to sprytem i relacjami możesz go pokonać. Obydwaj macie podobne koszty, więc obydwaj równie ciężko znosicie wojnę cenową. Ty powinieneś mieć lepsze relacje z klientami od nowicjusza i na tym możesz oprzeć zwycięstwo. Odchorujesz wojnę, ale raczej ją przeżyjesz. Zaś jeśli wojnę cenową wypowiedział maluch, to zwykle wystarczy uzbroić się w cierpliwość, by zeszło z niego powietrze. Jeżeli jest słaby i walczy jedynie ceną, to przegra. Zatem, gdy wypowiedziano ci wojnę cenową, to zacznij od oszacowania sił przeciwnika i adekwatnie do tego ustal strategię wojenną.